цинктин туз кислотасы менен болгон реакциясы алмашуу реакциясы болот цинктин туз кислотасы менен болгон реакциясын химиялык лабораторияда суутекти алуу үчүн колдонушат газ өткөрүүчү түтүкчөнү ачканда кип аппаратындагы туз кислотасы ылдыйкы бөлүгүнө куюлат андагы салынган цинкке чейин жетет цинк менен туз кислотасынын ортосунда суутекти бөлүнүп чыгаруу менен реакция жүрөт газ өткөрүүчү түтүкчөнү жабабыз суутектин басымынын астында туз кислотасы бөлүнүп чыгат да реакция токтойт